hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की सवाल है एक हमारे व्यूअर हैं कृष्णा कुमार शर्मा और इन्होंने पूछा है कि in my Tally nine when I press alt P print voucher windows open up तो देखिए uh, अगर आप टैली नाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए और वैसे भी अगर आप uh, जब आप अपग्रेड कर लेंगे तो उसी पे आपको काम करना है टैली ईआरपी नाइन पे आप काम कर सकते हैं टैली प्राइम पे काम कर सकते हैं अब टैली नाइन पर काम नहीं रहा तो जहां भी आप काम करने जाएंगे तो या तो टैली ईआरपी नाइन हो सकता है मिले लेकिन ज्यादातर जगहों पे अब प्राइम आ गया है काफी समय बीत गया तो आपको चाहिए कि आप टैली प्राइम में उसे अपग्रेड कर लें कम से कम टैली या आरपी नाइन तक तो आ ही जाए तो आप जैसे ही देखिए आप चाहे किसी भी मोड में रहिए यहाँ पे देखिए चेंज मोड का बटन दिया हुआ है तो यहाँ आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो ये चेंज मोड वाला ऑप्शन इस तरीके से खुल जाएगा तो आपको जिस भी फॉर्म में रहना हो आइटम इनवॉइस में रहना हो बाउचर में रहना हो ठीक है और यहाँ से अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से एकदम देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट वाली विंडो ओपन हुई है और यहाँ आपको क्या करना है कंट्रोल पी प्रेस करना है ठीक है आप कंट्रोल पी प्रेस कीजिए या करंट पेज को प्रिंट करने के लिए आप इसी ऑप्शन पर जाकर के और एंटर प्रेस कर दीजिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और फिर एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहां पर आपको प्रीव्यू वाला डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहां पे प्रिंट कॉन्फ़िगर और प्रीव्यू तीनों चीजें दिखेंगी प्रीव्यू के लिए आई बटन प्रेस कर दीजिए आपको प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा तो ये देखिए ये प्रीव्यू पुराने बिल का जो प्रीव्यू है वो मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ देखिए ये प्रीव्यू निकाल के दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा अब ऐसा नहीं है कि आप अलग कोई दूसरा बिल होगा तो नहीं प्रिंट कर पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे बिल हैं किसी भी बिल को आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे जाइए अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आई बटन प्रेस कर दीजिए बहुत ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा आसानी के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कंफ्यूजन होती हो तो आप पिक क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए मैंने आपको नंबर दे रखा है जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा thank you for watching this video